choripán! ¡Meta las pierna, hombre! ¡Meta la pierna! Por ¡No! ¡Me voy, desgraciado! ¡Me voy, señor árbitro! Estos tres, adelante, siempre adelante. ¿Alá? Sí, mijita, sí, ya la voy a llamar ya. Pero no se queme, lo fundamental que no se queme. ¡Que no se pase! ¡No! ¡Eso, meta! ¡Eso, atento, hombre! ¡Bien! ¡Bien! <laughs> lo felicito, muy bien. Damn.